ikhala zingaphi ezakhala zintathu very good yintoni ngumbani onjani ngumbani ngutyheli yho yho zonke zikhala kodwa nizibize nge-english ngubani kheli uhlaza zintoni ezi ziibhoksi zintoni zi uthi ziibhoksi uthi zintoni wena ziibhola zohlule ntoni because ezibhola ingathi zime ngomgca ithetha ntoni le nto uba zime ngomgca asakhe zintambo zenzelwe ntoni ezantambo mani umntu unocinga into mazenzelwe ntoni asakhe ezantambo hmm? yes kusa for uba umntu aqubhe endaweni yakhe masimqhubeleni kanye kathathu one two three okay for uba yenzenzelwe uthe zintambo uthi ke ngoku zenzelwe into uba umntu aqubhe endaweni yakhe